ұйқыдан ояну әдептері ұйқыдан ояну аллаһтың ұлы құдіреті мен оның шексіз билігіне нұсқайтын айқын аят белгілерінің бірі әрі ол өлгеннен кейін қайта тірілу аят белгісіне ұқсайды аллаһ тағала құранда ұйқыны өлім деп ал одан оянуды қайта тірілу деп атады ислам діні мұсылман адам ұйқысынан оянғанда орындауға тиісті болған әдептердің жиынтығымен келген олардан біріншіден таң сәріден бұрынырақ тұруға тырысу әрі осы арқылы жан және тәнге пайдалы әдеттерге қол жеткізу және тазалық пен тыныштық уақытын ғибадат немесе білім алу үшін пайдаланып қалу пайғамбарымыз оған аллаһтың мен сәлем болсын уа аллах менің үмметіме олардың таңертеңгі уақытында береке бер деп айтқан екіншіден оянған сәтте ең бірінші кезекте ойына түсетін жүрегінде пайда болатын әрі тіліңе келетін нәрсе бұл Аллах тағаланы зікір ету және пайғамбарымыздан оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын жеткен ұйқыдан оянғанда айтылатын дұғалар болуы керек олардың бірі хузайфадан жеткен хадисте келтірілген пайғамбарымыздың оған аллаһтың игілігі мен сәлем болсын ұйқыдан оянған кезде нушур яғни бізді өлтіргеннен кейін қайта тірілткен аллаһқа бүкіл мақтаулар деп айтатын дұғасы үшіншіден оянғаннан кейін дәрет алуға және намазға асығуға әрі еріншектіктен күннің суықтығы немесе шаршауды сылтыратудан аулақ болу өйткені мұның барлығы шайтан сәнді етіп көрсететін және жамандыққа бұйыратын нәпсі уәсуәстайтын жалған сезімдер пайғамбарымыз оған аллаһтың игілігімен сәлем болсын былай деген сендердің біреулерің ұйықтағанда шайтан оның желкесіне үш түйін байлайды ол әр түйінді ұрып сенің алдыңда ұзақ түн ендеше ұйықта деп айтады егер адам оянып аллаһты зікір етсе бірінші түйін шешіледі ол дәрет алса екінші түйін шешіледі егер ол намаз оқыса соңғы түйін шешіледі бұдан соң ол белсенді және көңіл күйі игі хәлде оянады ал егер ол бұны жасамаса онда жалқау және көңіл күйі нашар күйде оянады сондай ақ ұйқыдан оянудың әдебінен отбасын жұмсақтықпен әрі ұстамдылықпен ояту әрі оларға намаз ұйқыдан жақсы екенін ескерту аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям түнде тұрып намаз оқитын әрі әйелін де оятатын адамды аллаһ рахымына бөлесін деген пайғамбарымыз оған аллаһтың игілігімен сәлем болсын ұйықтаса тіс тазалағыш мисуагы оның бас жағында тұратын әр ол ұйқыдан оянса содан бастайтын Әр ол саллаллаху алейхи уассалам сиуак ауызды тазалайтын әрі аллаһ разы болған зат деген